Благодарность Александру Стрелкову. Уважаемый Александр Стрелков, компания «Мастер продаж» выражает вам искреннюю благодарность за ваши достижения в 2016 году. Мы благодарны вам за то, что вы стали отличным примером для сотрудников компании «Деватамент». Мы благодарны вам за практическое применение инструментов продаж, изученных на корпоративном тренинге «Мастер продаж». Мы благодарны вам за то, что вы не сдавались перед трудностями в течение всего 2016 года. Мы благодарны вам за то, что вы подняли свои результаты продаж в 2016 году. Мы благодарны вам за то, что вы стремитесь стать лучше и поднимаете уровень своей компании. И самое неоценимое, ваша помощь была в том, что вы помогаете нам улучшить культуру продаж в Республике Молдова. Это очень ценная и высокая цель. Огромное вам человеческое спасибо. Благодарю. Держи, Саша. Поздравляю тебя. Спасибо, что ты есть. Спасибо, что ты помогаешь этой команде стать лучше. И эм, э, когда нужна помощь, ты знаешь, куда позвонить. Я наблюдаю за тобой спасибо, что есть такая фирма, такое руководство, есть ребята, есть с кем работать. Надеюсь, что будем только... Продажи будут только увеличиваться с каждым годом. Обязательно, все в ваших руках. Все в наших <laughs> руках. Совершенно верно.